Bon, bah moi je pense que euh, Pineapple Pen, Apple Pen. C'est le message universel de la nature qui rejoint la culture, tu vois. Ah, bah ouais, parce qu'il a ses, ses vêtements, c'est la nature, tu vois, c'est sauvage, c'est léopard, c'est le soleil, c'est, tu vois. Et puis en même temps, il y a la pommes, le pineapple, qui sont là, la nature aussi, tu vois, les fruits, les arbres, la pureté, tout ça. Il n'y a rien de plus qu'un stylo pour la culture. J'ai compris. C'est le message euh, des martiens qui disent euh, venez ». En fait, c'est la forme du vaisseau spatial qui peut nous emmener sur Mars. Pineapple pen, apple pen pour moi. Ça marche parce que les gens sont seuls. Le, pen, le pineapple et le pen dont il parle, ils sont pas là. Il dit I have a pen, il a pas de pen. I have a pineapple, il a pas de pineapple. C'est un message publicitaire pour particulier à particulier. Avec un peu en plus. C'est particulier, particulier, à particulier. Mais en fait, c'est politique. C'est le monde entier qui s'intéresse enfin à la politique française. Ah bah ouais, ça dit PIN. C'est un message assez, euh, assez violent, quoi, tu vois. C'est l'organe reproducteur masculin qui peut être un petit peu agressif. Et puis, il y a Le Pen dedans, parce qu'il y a peine, tu vois. Donc, c'est un truc qui dit qu'il ne faut pas euh, se faire piner par Le Pen, quoi. Eh, uh, fait, euh, je pense que le mec, il nous a <laughs> pris pour des cons. I have a banana. I have a mango. Ouh, banana mango. C'est sûr, ça marche vachement moins bien. Hein. Le mec a pris une paille pour un peine. C'est pas bien les pailles en plastique, Jérémy. Pas de paille en plastique, pas de single use. Voilà, gentil Jérémy, gentil. C'est un appel euh, à arrêter de manger de la viande et des animaux en fait. Le mec il prend sa commande avec son crayon quand t'es au resto, tu vois, et il ne prend une commande que si tu commandes des pineapples ou des apples, tu vois. Ça te dit d'arrêter de manger de la viande, quoi. Arrêtons de maltraiter les animaux, quoi. Arrêtons de polluer la Terre, c'est pour ça, c'est le message. Il est passé avec 90 millions de personnes. Enfin, les gens vont comprendre. Tu vois Tu vois, c'est ça. I have pineapple. Ah. C'est un message biblique. C'est la pomme d'Adam qui rencontre euh, le crayon biblique, créateur du monde. C'est de la sémiologie dialectique sur l'absence de sens du non-sens du sens. Ah en fait, il y a Gérard, c'était un grand poète sur Fun Radio la nuit dans les années 90, et il avait un poème qui, <laughs> qui disait euh, Je voudrais t'écrire, je t'aime, mais j'ai pas de crayon. I have a Les gens qui comprennent pas PPAP, bah, ils ont perdu leur âme d'enfant, et ça, c'est super triste. PPAP.